Aha. Estos putos quisieron robarme la receta Pasar por miles va a costar tanto como casetas Dentro mi maleta piezas que colecciono No me paro del sofá pero voy de polo a polo Solo con mi gun party, MCs y más MCs Rapsodia Company esta mierda solo es para mí Amor y odio en una misma sala VIP El MVP no va a rapear en tu R&B es PMP Sean P, ODP, rest in peace Los reales G's no van namorir sempre estarán aquí. Si no saben escupir, mejor que no se paren. Yo entrené todos los días como militares, hasta que sale tan bien que le ponen altares. Pero para llegar aquí, la tinta formó mares. Por del destino, torce mi camino. Sin ganar premios, estoy haciendo un disco platino. Aquí no oímos esa guac music que producen. Les duele que yo puse a Tams primero en las luces. Que me juzguen por hacerlo y darle vida a fakes. Putos mala agradecidos aún me deben place En my face no dicen ni pío, yo sonrío Porque aunque intentaron quitármelo, el botín es mío Y de los míos facts, Chécalo en las entrevistas Como acelerador dejó flamas sobre las pistas Salí de freestyles en el parque con mis partners y A ti la calle que te adorna solo es marketing Damn, me quedan perfect estos BPM La creme de la creme se la tiene M Adentro de esta shit desde los 16 Yo no escucho sus líneas, solo escucho la línea del bass Los tapes, mixtapes, cintas de cassette Deja que los hombres trabajen, niño, regresa a tu bed Deja que los hombres trabajen, niño, regresa a tu bed